ケモンゲットだぜい中水の中草の中森の中土の中雲の中のこのスートの中なかなかなかなかなかなかなかなか大変だけど必ずゲットだぜポケモン はこいつと旅に出る鍛えた技で勝ちまくり仲間を増やして